Всем hello, с вами Флэшмур, на этом видеоролике мы построим такой корабль, ребята. Этот корабль построить легко. Это военный такой, ну, не корабль, а Pew-2000, это я придумал сам, ребята. Вот обзор на него, он может так. Также берем блок, можешь стрелять блоками. Так, где вот. Стрелять с блоками, вот так делаем и просто стреляем. Не забудьте отключить анчор. Ребята, вот теперь стреляем. Теперь стреляем. Ребята, вот так. Так, вот. Кружится, а потом пью. Вот, ребята, вот такой. И мы сейчас построим это все, ребята. И мы погнали. Ребята, сначала мы берем блок пластик и просто ставим по сторонам и в середину тоже вставим ставим, ставим в середину а потом берем пистон и ставим ставим пистон вот в середину ставим в середину ставим смотрите вот так здесь середина ставим сюда вот сюда и все поставили. Теперь берем где, где, где. Вот пистон берем, просто ложим сюда. А потом берем колесо. Не-не-не, э, сначала надо поставить один блок. Один блок ставим сюда, а потом теперь берем колесо. Колесо берем, а потом ставим сюда когда поставили мы просто делаем масштаб ну 5 а потом просто вот так делаем немножко масштабируем на колесо что вот так он застал. и мы ставим вверх вот такой блок и в каждую сторону по три блока и мы ставим сюда колесо вот так ребята вот поставили теперь берем пластика э, блок пластика а потом масштабируем на два блока сюда и два блока туда вот два блока ой я вот забыл анчор отключить вот анчор два блока туда так два блока сюда все ребята теперь э, это тоже делаем вот сюда так, вот так. Два блока сюда. Два блока туда. Когда мы сделали, теперь просто добавляем блок пластика. Берем блок пластика и вставляем вот сюда в сторонку, а потом в середину. И это тоже сделаем в ту сторону. Сюда, в середину в сторонку. Когда мы сделаем, сделаем наш доверенный на один блок, один, один, один. Все по одному блоку, ребята. Когда мы все сделали, тут тоже точно так же делаем. Масштабируем на один блок. Так, вот тоже так. Так, теперь ставим один блок просто масштабируем как пол, просто на здесь вот этот блок. Так, сделали. Теперь ставим ну, один блок вступаем и ставим блок потому что его масштабируем точно так, чтобы в ту сторону остался один блок. Когда мы сделали, теперь берем блок стекла. Так, а потом на всю просто масштабируем. Нам вообще этот блок пластика, который внизу. Потом этот блок один раз еще вверх на севере, один блок. И мы теперь сюда добавляем кресло водительское. Вот, водительское кресло добавляем. Так, в середину надо добавить. Так, все добавили, теперь берем колесо берем колесо и вставляем сюда, в середину. В середину вставляем. Теперь берем блок пластика. Так, где блок пластик Вот. Вставляем так. Ребята, если хотите, чтобы как у меня не было, ну, не соединились блоки, тогда отключайте на красный этот, э, ну, этот настройка, настройку. Потом на стороне вниз. И каждый из этих блоков мы просто масштабируем, только оставляем средний блок в середине. А потом мы масштабируем каждый вот этот блок в сторонке. Так, масштаб делали, и тут масштаб делаем. Так, еще на один блок я цел, потому что у меня получилось маленьким. Вы можете сделать большим или маленьким, но не так большим, потому что будет некрасиво и может у вас конструктор просто сломаться, ребят. Берем магнит. Где магнит? Магнит, берем магнит. Теперь вставляем сюда. Все, ребята, вставили. И теперь нам надо все это покрасить и сделать ему настройку. Так, берем нежные пистоны, ребята. Нежные пистоны берем, один пистон. Потом в крысло подключаем. Берем нижний пистон. Так вот, брали. Сюда берем. И подключаем на X и Z. То есть вверх и вниз. Это будет э, пистон, который отвечает на уровень поднятия и отпускания. Теперь берем нижнее колесо и просто подключаем его. И его подключаем на G и e на A. Так, а когда мы подключили, теперь берем сторонние две колеса и подключаем подключаем его на давайте на давайте на S S подключим, а потом на W. Да, да, W. Вверх и вниз. Ключ, э, вот так. Теперь берем среднее колесо, вот это, которое отвечает за пулю берем, а потом ставим его на М, чтобы он кружился, и на N. Так, поставили. Теперь берем вот этот магнит, просто берем. Подключаем этот магнит. Э, если он стреляет, то подключаем его на букву F. F, букву на F, F. Так, теперь берем зеленый, просто окрасим. Если вы хотите в другой цвет, то можно красить на другой цвет. Но предлагаю, чтобы не красили на такой, на какой-то яркий цвет, чтобы ну, у вас будет некрасиво и вы не можете потом различить у него блоков, когда ну, что-то добавить нужно. Так, все, когда мы починили, теперь проверяем, берем джетпак любой jetpack берем просто. Или конфетку сидим. А я брал jetpack, садимся и проверяем. Так. Так, что? Берем блок. Отключаем анчор, Так, проверяем как он кукурузица. Что-то ничего не происходит. Давайте в сторонку. А, все работает. Тогда значит у нас это не работает из-за колеса. Так, берем масштабный 0,5. Делаем масштабный 0,5. Берем лук. Просто мешаем. Так, если у вас так же происходит, то не бойтесь, ребят, просто это. Не бойтесь, просто это такое происходит. Так, вот так делаем. Вверх. Вот теперь работает, ребята, у нас. Так, красим вот это колесо так что когда мы сделали теперь мы просто берем и спид ставим на один один ставим на один просто на один так у него спид ставим на один и вот эти колесо ставим на один так один так, все, ребята, сред... колеса в середине троем просто. Так, работает у нас вверх, вниз, работает все. Так, все работает. Ребята, все работает. Вот смотрите, как он стреляет, ребята. Раз. Вот, ребята, вот такие мы построили ну, оружие, ребята. Спасибо за просмотр, кто смотрел, ребята ставьте лайк поддерживайте и всем флешем бро адиос